Натридин хлордо күйүшү башка металлдарда эле натрий күчтүү калыбына келтиргич касиетке ээ пробиркага бурчактай көлөмдөгү натрийдин бир аз салабыз пробиркага хлор алуучу аппаратка кошулган айнек түтүкчөнү салабыз хлорду өткөрүп жиберебиз натрийди аябай жакшы күйгүчө отко ысытабыз натрий хлорду көз уялткан жарык чыгаруу менен күйөт пробирканын оозунан ак түтүн чыгат ал натрийдин хлориди